hogy ma nem kifejezetten ágazat a környezetvédelem. Érzékeljük, hogy az ökoszociális szellemiség sem tartozik a vezérelvek közé. A profit minden hatóságával, a nyerészkedéssel szemben ezek mindeddig alul maradtak. Magyarországnak az oktat, Magyarországon az oktatásnak, az egészségnek, egészségügynek, a természetvédelemnek nincs gazdája. Határozott és következetes menedzselésükre nem jelentkezett be egyetlen döntéshozó sem. A van a dobások oka, hogy ezekkel nem lehet négy évente szavazatokat fel, felhajtani, mivel 10-25-50 éves távlatokban gondolkodó stratégiai tervezést kívánnak. Mindent számon lehet kérni a politikai elittől, de tiszta lelkiismerettel csak úgy, ha a tudatos polgárság tagjai a saját egyéni felelősségi körülbe tartozó lépéseket már megtették. Akik ma itt vannak, azokat jól sejthetően nem az önérdek vezérelte ha nem így lenne, most egy hogyan értékesíts hatékonyabban tréningen ülnének. De mi társadalomban és nem érdekkapcsolatok mentén összeverődött tömegben gondolkodunk. Felelősséget érzünk a közösségeink iránt, és veszik a fáradtságot az új, mindannyiunk jólétét szolgáló alapok lerakására. Ezt a jól létet fontos megkülönböztetni a jóléttől. A jól lét az elég állapota. A jólét az anyagi javak és a komfort maximalizálásának a hajszolása, ez a sosem elég állapota. A még korrupciót, fogyasztási hisztériát és frusztrációt szül, az elég nyugalmat és belső békét. Ez a szellemi fordulat a feltétel a fenntarthatóságnak. Magunk mély megismerésével tudatosítjuk valódi fogyasztási igényeinket, meghúzzuk azok határát, és nem engedjük magunkat marketinggépezetek által manipulálni. Vásárlásaink alkalmával pénzünkkel az erősíteni kívánt folyamatokra szavazunk méltányos kereskedelemre, helyi termelőkre, energiaszolgáltatónknál zöld tarifa igénylésével megújuló energiákra. A kultúra fogyasztása, a sport, a meditáció, az emberi kapcsolatok ápolása és a természet élvezete, amellett, hogy maradéktanul fenntarthatók, nem felszínes tevékenységek, hanem valódi önmagunkkal rokonok. Tudatos közösségeként felismerjük, hogy egy működő gazdaság és egészséges társadalom alapja az épp természeti környezet. Mi szerencsés természeti erőforrásokkal bőven ellátott ország vagyunk. A klímaváltozás hatását azonban már mi is érzékeljük, pedig mi nem tartozunk az annak szélsőségesen kitett területek közé. A tiszta víz, a jó minőségi talaj, a megújuló energiapotenciál már ma is stratégiai fontosságú a világon. Ennek jelentőségét a felelősen gondolkodó országok vezetői belátták, ők, sosem, ők sorra szerelik le az atomerőműveiket. Nálunk újakat építenek, ők nagy erőkkel fejlesztik a megújuló energiákat, nálunk megadóztatják azokat, vagy ki sem írnak rájuk tendereket. A természeti rendszerek zsarnok lerablása és tönkretétele helyett a tudatos polgárságnak ideje azokkal szövetséget kötnie. Átlátjuk, hogy egy ország fenntarthatóságát azt szolgálja, ha az egészségügybe és a tudás alapú társadalomba a valódi foglalkoztatás biztosító innovációba fektet. Épp ezért, ha a mindenki hatalom ne Isten nem ezekbe az irányokba menne, mi mindig készek leszünk jó indulatban rávezetni őket a helyes döntése, és különböző csoportjaink erőit össze, összeadva, összezárva egy-egy ügy mentén. Ha ez a hozzáállás képes lesz elérni a kritikus tömeget, a politikai és gazdasági elit sem hagyhatja ezt többé figyelmen kívül.